ना अटकेंगे ना भटकेंगे पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे हल होंगे सवाल भाषा गणित के रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे कख गया हो ए बी सी सीखने का एक जो आशा से ना कोई दूर रहेगा अब हर बचाने पूर्ण बनेगा अपना भारत देश बढ़ेगा अब हर बचाने पूर्ण बनेगा अपना भारत देश में पूर्ण নতুন নিপুণ ভারত শিক্ষিত পরিপূর্ণ भारत नूतन निपुण भारत विद्या संपन्न इंडिया निपुण सप्तमय इंडिया निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना